Sosito, ¿por qué me está mirando la jetica? ¿Me le parece a su madre o qué? ¿Por qué me está mirando, pues? Oye, mira que se me acaba el plon. Me regala una monedita. No, eso no es para vicio, parce. Eso es para comprar un otro porrito y para el estadio. Se lo juro que no es para ningún vicio, pues. Dame la platica ya. Claro, gracias. La mera humildad, pues. Claro, todo bien gonorrita, pirobo. llave. Mira esa nena. Está, re rica. Tiene todo lo rico. Mira esas tapas, esa colita. Gomelita, venga, venga. Que vamos a bailar choque, venga. ¿Qué? ¿Por qué no viene? Yo soy todo un pillo buena gente. ¿Qué? No parezco ñero, yo soy gente normal, parce. Venga pues. No quiere venir, pues, malparía gonorrea. No se sabe de lo que se está perdiendo con mi verguita que tengo. Bueno, que vayas a la mierda. Sosito, ¿cómo está parcero? ¿Qué está haciendo? Ven y jugamos juntos a Pokémon. Que yo soy el Brian, soy todo humilde, perro. Hágale pues, deme el bicho jugamos juntos a Pokémon Go. Go gonorreita, deme el bicho de una vez. Pásamelo ya. Que sea un iPhone, o un Samsung, no importa, gonorreita, pirobo. Pásame el bicho, yo le saco el fierro. Mire que le voy a dar plomo porque no quiere. O sea, hijo de puta. Hola a todos, ¿cómo están? Estaba en este video intentando arremedar el acento ñero. Se entiende ñero para la gente delincuente. Entonces, si saben palabras de este dialecto, porque al final es como un dialecto, me los podrían poner en los comentarios para hacer otro video así de chistoso. Espero no haber puesto, ofendido a nadie arremendando este acento. Era solo una broma y un chiste. Bueno, entonces espero les haya gustado. No olviden poner un like y suscribirse al canal. Au revoir. Adiós.